Проволочки ребята идут, в гармошку играют, морозику поют. Ой, ра, ой, ра, ра, ра, ой, ра, ой, ра, ра, ра, в гармошку играют, морозику поют. Маруся, Марусенька, коротенький стан ж тебе полюбить? Когда я перестал, ой, ра, ой, ра, ра, ра, ой, ра, ой, ра, ра, ра, кто ж тебя полюбит, когда я перестал? Зачем я женился, зачем мне жена? моей соседушки карие глаза. Ой, ра, ой, ра, ра. пацан убрал, лучше попинчал и святой. Зачем я женился, зачем мне жена? Я к своей соседушке за ночь Мальчики проходят, казаки идут, Гармошку играют, Марусику поют. Ой, ра, ой, ра, ра, ра, ой, ра, ой, ра, ра, ра, В гармошку играют, Марусику go.